aku mencintaimu. Aku mencintaimu bagai setitik embun yang bertebaran di pagi buta. Begitu lembut tak terlihat oleh mata. Aku mencintaimu bagai satu buah jarum jari. Begitu kecil serta tajam, dan terasa nyeri jika menusuk ke dalam sela-sela kulit. Aku mencintaimu bagai panas matahari namun terasa sengatannya. Dan kini, awan-awan di langit sana bersiap